Iba el Roblox. ¡Qué peligroso! iba a ser un episodio eh, de este juego. La grabación. Ay, me está temblando las... Y llevamos

al menú para comprar las cosas. Pues. Jugaremos tres rondas más y se acaba el capítulo.